बीजेपी वाला मेरे को रात में फोन किया कैसा बोले नींबू के बारे में मेरा क्यों तुम क्या नींबू है नहीं तुम क्यों बोले हरी मिर्ची के बारे में बोले वो तो मैं तो हरी नहीं हूँ मैं तो लाल हूँ बोले नहीं नहीं तुम नहीं जानते उससे पूरे बलायात खत्म हो जाते मेरा प्यारे एक काम कर बोले क्या करना मेरा एक दो लारी बॉर्डर पे लिख जाके खाली नींबू डाल दे हरी मिर्ची डाल दिया कुछ भी नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह आयतल कुर्सी है जाते जाते पल के भूजते जाऊंगा पूरे भूत भागेंगे यहाँ से इंशाला होगा हमारे पास कुछ भी नहीं है हमारे पास आयतल कुर्सी है और वही कुर्सी हमारी कुर्सी की हिफाजत करती है